उत्तर प्रदेश की तेज तर्राट आई चंद्रकला के बारे में यह कहा जा रहा है कि वे इन दोनों खासी परेशानी के दौर से गुजर रही हैं और वे डिप्रेशन की स्थिति में पहुंच गई हैं जी हाँ इन दिनों वे स्टडी लीव पर चल रही हैं और हाल ही में उन्होंने ईडी द्वारा जब उन्हें गवाही के तौर पर बुलाया गया तो वे वहाँ पर ईडी पर भी प्रस्तुत नहीं हुई और उन्होंने आगे के लिए समय मांग लिया सीबीआई के छापे के बाद तेज तर्राट चंद्रकला एक नई परेशानी से घिर गई है और जिस तरह से इस पूरे प्रकरण की जांच चल रही है और जो मामले सामने आ रहे हैं और जिस तरह से मंत्रियों के नाम उछल रहे हैं उसके बाद तेज तर्राट चंद्रकला के बारे में भी सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें वायरल हो रही हैं उनके अभिनेत्री वाले तेवर भी अभी फीके पड़ गए हैं और फिलहाल तो वे